मेरी अम्मी सपना की हकीकत बनाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ अपने दम पर जाता तो हूँ अम्मी शुगर है तेरा गाने से कर दिया मैंने सवेरा अल्लाह ने बहुत साथ दिया मेरा लोगों ने पीठ पीछे बोले हमें लेकिन तो फर्क तो हमें घंटा पड़े मेरे अब्बा ने रखे है मेरा नाम इसको आगे ले जाना है मेरा काम ऊपर वाले खूब करता सलाम मेरी अम्मी का हूँ मैं गुलाम ध्यान रखती है मेरा सुबह शाम फिर भी अब नहीं किया आराम गाता हूँ गाना पब्लिक की तकलीफें सुबह को आना आ जाना आ जाना गाना तू बजाना रब मेरा लगा के सब उतार चला बजेगा ढोल मिलेगा रोल जो भी होगा तू मेरे को बोल सत्ता से मेरा अलग ही सोने गाने से तेरे में हो रहा हो रे तुम लोग क्यों मौन है गाने से तेरे में हो रहा हो रे तुम लोग क्यों मौन है फटे लौटा रे गटे गाने पे मेरे तो नाश्ता है फायर में चल चल चल दिए भाई तेरे से लोगों को पुण्य मल दिए भाई तेरे को दिए भाई तेरे को गैंग कोटा साथी दिए भाई गैंग बताना मुझे गैंग की कॉपी है भाई की कॉपी है भाई अपन तो अकेला काफी है भाई नाद में लगेगा तो फांसी है भाई अपने दिलों से तो माफी है बिना के ठोक दिए भाई फ्लैम्बो की भीड़ से छोड़ दिए भाई करना तो अपना मौत तेरे भाई बम्बई सत्तर से नजर आता हो भाई लोगों को बार घंटा की पब्लिक को समझ नहीं पाए फिर भी तुम आए गाना सुना आए लोगों को अब उन्हें सच्चाई बता सत्रह की उम्र में हक से मचा रहा हूँ फेक लोगों को मेरी चप्पल चटा रहा हूँ यूदी के रास्ते पे चलते ही जा रहा हूँ पब्लिक को मेरी मसीदा बचा रहा हूँ चल चल चल के दिखा चल चल के दिखा लाले चल चल के दिखा चल चल चल चल चल चल के दिखा चल चल चल चल चल के दिखा ये वाला गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तू जल्दी बता हेटर्स को मेरा तू तो गुल्फा कर रहा चिल्ला मंडा से जगह मिल मिलके दिखा मन का मथे में पिक्चर दिखा अपने मन से आगे तू आ गाने को रट्टा तू कर कर गा मन से हार के तू पीछे मत जा पब्लिक तो नीचे अब उन तो खड़े ना मारा दे सर में की तू ऐसे तो दस दे दस दे अब उन तो सारा से अब उन तो सारा से मालूम है ना Peace out.